ਵੱਲਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੋਲਾ ਕਿ ਦੁਏ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਜੇ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬਾ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ੀ ਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਧਰਮਾ ਤੇ ਰੋਗ ਲਾਈ ਚਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਗੀ